voltou. Ah, que precisa atual. Aqui lá o canal dona. Tantas mulheres. Dona Presupós. Oi, oi, oi. Tindrà quan més Fora! Tindrà, tindrà quan més cridar. Tindrà, tindrà quan més cridar. Tindrà, tindrà quan més